My friend, are how you? 我跟你说什么？今天我告诉你怎么做一个美美黑片出来。其实上，几块钱的黑片，一块钱我不舍得买呀。为什么？很简单，很容易做。你看，我喜欢这件 T 恤，啊，衣服，我喜欢那但是发布，我觉得好美。又可以拿做黑片，啊，你看，你看，什么形状也可以，怎么做呢？哈？ 我就很简单，折成呢个就是一个，啊，呢个就是一个四方形嘅，啊，呢个就是一个四方形嘅，怎么做嘅变啦吓，你准备个四方形嘅就 OK 啦。首先呢，如果你有弹性嘅，就是用这个方法，有弹性嘅，嗯，有弹性嘅一唔系挂边嘅，啊，呢度搬嚟，等一下露出来，没关系，我借。 做呢种 h a p p e n 啊，有什么方法咧？有的，主要咧，你做的时候咧要清楚。如果有一点布咧，有两个方法。第一个方法，如果你够大嘅，啊，呢个好像，后生你谂唔到。呢个口罩我上次介绍了啦，OK，没关系，我而家介绍个黑片，怎么做出来咧？ 如果你戴上去，头先你戴上去系不够嘅，没关系。如果够嘅，嗱，我做了一个啊不够先吓，不够长嘅，我亦系喜欢呢块白花布，不够长，没关系，很简单。嗱，弄好啦，然后咧，将呢度。 很简单，真的很简单。动我手上，没有不可能的任务。因为我做得口罩跟你度一样，我可以拿出去一套嘛，好美嘛。 <laughs> 我话爱嗯，好笑啊。 为什么用这个方法呢？有两个好处，第一个好处你可以呢，啊，温橡皮也可以，啊，温不温也可以呢，那个很固定，不会拿出来。然后呢，因为呢个布比较短，然后你找条橡皮，我我我大开大开了，不用浪费时间啦。 摆开那个头型，你自己做了哈。那个头型，摆开，摆开，OK，剪掉了 o k 然后很容易，很简单，我看到你，你们真系，哇，易哦。对呀，又可以有个美美喺边打出来，真的很易学啦。剪啦，嗯，你看，不用买的啦，很省钱的。在我手上的东西，真的蛮超省钱的。 发明王嚟嘅，我就是一个。唉， <laughs> 丛林兵啊，没办法啦。嗯嗯，OK，嗯，点啦哈。OK，因为呢个，嗱，我带给你看。因为他的头比较小，我知道我要配合他。OK，做么小没关系，我再嚟多一个索。啊，OK，嗯，它的头比较小。 偷上去，因为他自己帮人家偷嘞，就比较麻烦了啊。OK，你可以了啊，给买了，啦！戴眼镜啦，我们就戴眼镜啦啊！你觉得怎么样啊？那你看后面啊，就是这么简单，因为那种我我我配合你个头，知道你不需要的，你自己揣啦。不会顶住你个头的，很舒服的，不会顶就变一勾勾的嘛，很舒服的啊。你自己看过了哈。 咁啊，另外一个 design 是怎么 design 啦？嗬，啊，还有一个 design 是怎么 design 啦？譬如说，嗱，呢条我剪出嚟了，一条一一条的，长长的，又可以做皮皮，怎么做啦？吓，咁啊，然后呢度咧，我觉得另外一个特另外一个特色啦，整呢度，整呢度，另外一个特色啦，嗯，没关系。 因为你可以千变万化的，不需要咁死死板板做某样东西啦。因为我们做东西就是所以我就口罩发明，就是靠呢种脑袋，给自己个说啊，我不需要死板板做人的，我要灵活的，所以我很多 D I Y 就是这样令到我嘅发明特别跟人家不一样。OK 啊，对啦，又可以刷出来，诶。 我提你们了哈，呢度真的可以做个视频了，我不用做了，为什么？不可以，不可以，不可以用剪刀剪，为什么？因为呢度很硬，一个指指甲前呢，呢度有个弯呐，有个弯，咁啊，当我夹杀住咧，你猜到吗？不会割手，就是简简单，真的要提你们了哈。OK，那。 呢度咧咁啊，就起嚟啦，OK。因為我做一個很簡單普通 heat pan 就夠啦，呢度啊，也是卷起嚟咁咪咁樣啦，OK。又做呢度縮出嚟，所以好多時咧，我以前沒有想到用自己嘅卡住個带子咧，尖尖啊，左手手很痛啊，所以現在發明了，哦，解决問題啦。 OK，嗱，这样，点样缩起来。我缩得太紧了，没关系，缩得太紧啦。咁然后呢，怎么配橡皮呢？呢度我做了啦，很容易，配一条橡皮。呢度呢，有一点点麻烦，不麻烦，经过我手上一点都不麻烦。用什么方法？ 呢度本来条带锁住，嘅，因为我不理不住，OK，没关系，我仲呢个啊，然后呢，我我咁样跳进去啦，没关系啦，因为我已经做了啦，本来我可以放你橡皮锤你锁一条带子嘅，因为系啊，你知噶啦，做视频时候，你知道嘛，什么都要靠自己嘅咧，哎呀，没有人家帮我咧，所以嗱，你这样咯啊，将条橡皮套进去。 不到哎，真的拖不到哎，很紧啊，我拉得很紧了啊。因为之前做了就比较好，因为而家它不可以，就我就重新开多一条了啊，可以了。那将这条橡皮啊拖进去，因为之前放着比较好。咁你固定一个黑片嘅位置，打开啊加加啦哈。 应该应该没有问题的，应该啊嘎嘎可以了，嗯，OK，来到这边，OK 的，紧一点点可以，OK 给你度，咔一声，嗯，咁然后咧，再整呢度，因为很多呃方式给你转的，所以不是死板板。哎呀，我那个黑片怎么做？不要不要，每个黑片你可以有自己的 DIY，有自己的 design 在里面，本来很小个布。 你可以做个美美的黑片走出来，我要给你看了，就是这么简单的，对不对？美不美？啊啊！有的时候不用洗板板的，我们就能那这样呢 o k 嗯，这样涂上去，你看，你看，怎么样？怎么样？美啦，对不对？啊？ 咁咪一个撇撇咯，因为你你呢度不会顶住你个號不舒服嘛，呢度可以分开嚟嘛，呢有弹性嘛。如果橡皮歪了，你可以弯啊嘛，松了你可以绑过另外一个橡皮。嘛。所以你说，嗯，啊，其实很多个 D I Y 嘅，你自己构思啦。如果你觉得真的，啊，我因为我，我觉得說嚟說去咧，就是靠你的 D I Y。呢个 D I Y 又系另外一个 D I Y，一两度。 因为呢啲布很薄的，你将啲咁屈住嚟，然后呢条绳子缩住嚟呐，有套进去，嗱一条奖片，另外一个 D I Y，你看对不对？另外一个 D I Y，所以你说都需要千篇一律的。OK，得得，可以铺上去啊。那么又另一个一片咯，啊，觉得怎么样？好啦，那记得咯。 如果你们看那种啊那种咁嘅绳子，一定一定用这种绳子，它就不会割出来的时候呢，你的先至不会割手，不会割手。所以一定用这个最完美，因为呢度有个软线嘛。当你咳的时候呢，没有那种割到手很痛，好嘞，即谢系剪你啦，嗯，拜拜。